が行われたそこで今回は開幕戦まで待てないテスト中失礼しますいらっしゃいま岡添真紀ちゃんがテスト中の忙しいドライバーたちを直撃開幕に向け調整が進められている GT マシンはどんな進化を遂げているのか徹底的に聞き込み調査 昨年以上にこう、まあ、ハイレベルな戦いが本田としてはできるのかなとは思ってますねなんと注目ルーキーが百戦錬磨のベテランを抑えトップタイムをマークこれは大活躍の予感さらに GT プラス流インプレッション気になる車にロックオン今回はポルシェ911の DNA に迫ります スーパー GT500 クラスに参戦するのはホンダ NSX トヨタスープラ日産 GTR 全15台新たなシーズンを戦うマシンが一斉に揃うのはこの公式テストが初めてとなるただならぬ緊張感と開幕への期待感が漂っていた。なんと聞いてもすごいですよね に響くただ響くんじゃないです内側からみなぎって響くようないや楽しいエクサイティングなんか興奮やっぱしますねそして まずはなんといっても GT500 チャンピオンのスタンレー NSX 山本直樹選手に伺ってみたいと思いますさい去年まではブルーブルーだったんですけどかなり印象が変わりましたよねお願いしますお願いします。すみません、はい、お願いします、はいはい。お願いします。 牧野忠介とともに GT500 クラスチャンピオンとなった山本直樹まずはホンダにチャンピオンをもたらした NSX の仕上がりを聞き込みテスト始まりました、はい、どうですか実際走ってみて進化は感じますねあの去年、まあ、NSXGT フロントエンジン車になって、うん、えー、初年度だったので、はい、まだまだ十分な理解度がない中で あの1年間レースをしていっていたので昨年以上にこう、まあ、ハイレベルな戦いがホンダとしてはできるのかなとは思ってますねそう昨年エンジンの搭載位置を運転席背後からフロントに変更した NSX チャンピオンとなったもののシーズンを通して苦しい戦いが続いていた 2年目となりマシンの理解度が高まればセッティングが熟成されていくことになるはず NSX としてどこのサーキット相性良さそうですか、まあ、スゴとまあ、オートポリス、うん、まあ、岡山も比較的上位にはいることは多いですしどのサーキットでも十分戦えるあのパフォーマンスとポテンシャルはあると思うので あのすごい楽しみです山本選手の目力がすごくて目力ですか <laughs> もう目力がすごい本当にすごいんだなっていうのが伝わってきたんですけど、はい、山本が NSX と相性がいいと語った岡山仙台菅合九州オートポリスは昨年戦うことができなかったサーキットそれが今季は開催予定となっているこれは NSX にとって強い追い風になりそうだ 山本のパートナー牧野忠介は病気の回復が遅れているためテストは不参加武藤秀樹が代役を務めたさあ続いては去年チャンピオン目前の最後の最後で悔しい思いをされたキーパースープラ平川亮選手にお話を伺ってみたいと思います、まあ、そろそろいらっしゃると思うんですけれどもよろしくお願いします顔色を変えないいつもの平川亮 しかし心の中は昨年のリベンジに燃えているスープラは昨年デビューイヤーにしてチャンピオン争いを終始リードしていたしかし土壇場で NSX に敗北してしまったのだ平川選手が今そのスープラに求める部分があるとしたらそれはどういった点なんですか まあ、今年はあの、まあ、岡山もですけど、はい、オートポリスとかスゴーも加わってくるので、うん、まあ、その辺ちょっとハイハイダウンフォースのサーキットで、はい、まあ、あのちょっとまあスープラは弱いと思われてるので富士とかでもそのスピードはかなりあった印象なんですけどまたそことは違うってことですかそうです、まあ、富士は比較的スープラに合ってるので、うん、その辺は問題ないと思うんですけど。 長いストレートを持つ富士スピードウェイで強さを見せたスープラそう最大の向きは速いストレートスピードにあるこのストレートの速さは空気抵抗が小さいボディが要因しかしマシンを押さえつける空気の力ダウンフォースは小さくなってしまうよってストレートが短い富士以外のサーキットでは強さを発揮できない場面があった それは今改善できそうですか昨年よりは良くなってる部分はあるのでエアロパーツが変更できない中でもスープラは弱点を克服しつつあるようだ平川のパートナーサッシャ・フェネストラズはコロナ禍で日本に入国できていないため21歳の坂口瀬名が代役を務めた注目したいのはそのテスト結果 初日坂口は初めて乗ったマシンでいきなり2番手タイムをマーク速さを見せつけたのだ横山最後トップで終わりたかったんですけど、まあ、でもあの修正するところもきちんと分かってるんでなんかプレッシャーとか感じませんかまあ、ずっとそのプレッシャーの中で今までレースをしてきたので、はい、いつも通りやっていくしかないかなと思います。頼もしい 開幕戦のエントリードライバーはまだ発表されていないが坂口は大きな戦力になりそうだ続いてはいらっしゃいましたいらっしゃいましたお久しぶりですよろしくお願いします日産モチュール GTR 松田次夫 チャンピオン争いではホンダトヨタに届かなかった GTR 果たして今季の仕上がりはそのスープラに NSX に対して足りなかったものは 足りなかったものって言ったらやっぱり富士でのねあのストレートでねやっぱりちょっとスープラ勢が早かったんでまあでもねそれの対策もねあのエンジンの対策もしてきてるんでまあ富士でも速さを見せられたらいいなと思いますけどね。はい日産 GTR はエンジンのパフォーマンスアップに自信があるようだ2日間行われた岡山公式テスト 注目の結果は公式テスト初日の結果ではホンダ、トヨタ勢が上位に連なる形となっていますテストの内容は異なるので一概には言えないんですけれどもこの日産勢の結果やっぱりちょっと気にはなりますよねそんな中目立っていたのがカルソニック GTR 日産勢の中でトップタイムをマーク テスト2日目は全体の5番手まで上がってきたそのステアリングを握っていたのは新加入の松下信治世界で戦ってきたドライバーだ今日の朝は結構パフォーマンスやって今初めてロングランやったんですけど、まあ、結構いい結果だったんでいけると思います心強いパートナーとタッグを組み GT500 で勝負の2年目を迎える平峰和樹は 僕らの持ってるスタイルをしっかり貫き通せるようにガツガツいきたいと思ってますガツガツ、はい、息のいい2人がサーキットに旋風を巻き起こしそうだそして2日間のテストでトップタイムをマークしたのはなんとルーキーだったレッドブル NSX 大湯俊樹22歳 大湯はテスト前のインタビューでこう語っていたあの自信はありますあのすぐに乗りこなせる自信はあるんですけどただものではない予感大湯選手お忙しいところすみませんお久しぶりですお願いしますなんかすごい今も生き生きとしてらっしゃるなと思っていて結構やっぱり順調ですか まあ、トップの方に言うのもあれなんですけど <laughs> いや正直あのさっきの走行まではこの GT500 は難しいなっていうのが正直なところで、えー、ようやく、まあ、体もあ慣れてきたなっていうところです早くないですか大湯が乗るレッドブル NSX はタイヤメーカーを横浜からダンロップへと変更した新たなタイヤに合わせたマシン作りが課題となるが 開幕に向け順調に進んでいるようだダノップとしても、まあ、去年は1台という形でやっていて今年から2台になるのでいろんな情報の共有もできますしタイヤの開発もあの今後いろいろとあの進むスピードは速くなっていくと思いますでも不安はない不安はないですい <laughs> 果たして新たなシーズンはどんなドラマが待っているのかスーパー GT2021 年シーズンの開幕戦は4月10日予選11日決勝岡山国際サーキットを予定しています GT プラス流インプレッション気になる車にロックオン GT プラスが今気になる車をピックアップし徹底的にインプレッション今回はスポーツカーの名門ポルシェの最新911彼ら S にロックオンこの ポルシェにとって911っていうのはやっぱり特別な存在なんですかねやっぱね911はそのポルシェがこう登場して以来やっぱりこれフラッグシップモデルじゃないですか、はい、これがもうポルシェっていう感じですよね、ね、やっぱりねもう代表ですよね、うん、うん、代表、はいさあスポーツカーの代名詞と言われる911ポルシェ911の何がすごいのか、うん、それをじっくり、はい、今回はインプレッションしていきたいと思います、はい、911の伝統はまさにポルシェの歴史 今回でそのなんだろうこの992で8代あ8代目か8代目なんですよでえっ、ー、ともうねそのポルシェ911って見た目でもう誰もがポルシェって分かるじゃないですかうん、かそれがもうやっぱりこれのアイコンなんですよね、はい、かっこいいまた真っ赤なのを持ってくるあたりがねうんね、いいなやっぱポルシェといったらねああ美しい やっぱセクシーですねななんかね色気がやっぱすごいっすよね車からこれは色気かちょっとワイドなトレッドでこの辺のリアのフェンダーがもりっとしてる感じもね、ね、いいですよね911は1964年に発売されたこの初代モデルから始まった水平対向6気筒エンジンをリアに積んだ後輪駆動 最新の911もエンジンとそのレイアウトは変わらないそして基本的なボディラインも8代目になった今でも引き継がれているインテリア見ますかでもね昔から本当何回も僕番組でも乗らせていただきますけど、はい、ポルシェはもう本当に余計なことあんまりしないっていう印象なんですよ、うん、あーかっこいいなかっこいいねかっこいいな、うん、ここかっこいいな センターのメーター、これがその回転数エンジンの回転数を見るタコメーターなんですよ。ここスピードメーターでしょ普通だったら。普通はね。うんだこれがねやっぱりでも私が気にするのは回転数ですから、 <laughs> さすがですタコメーターがセンターに位置する5連メーターは初代から続く911の伝統 走ることに集中できるように考えられた洗練されたインテリアも初代から受け継がれているちょっとエンジンかけていいですかかけましょうおおいいねこの乾いたこのポルシェサウンドいいっすよねかっこいいっすねああ いやもうシートポジションも完璧だし、うん、エンジンサウンドの聞こえ方といい、まあ、本当にすごいなと思って。ね そして1963年ドイツフランクフルトモーターショーで初代911が発表されたのだそれは2リッター水平対向6気筒エンジンをリアに搭載911伝説の始まりだそして1973年に登場した73カレラと呼ばれる名車 彼ら 2.7RS まで進化モータースポーツ界を席巻していったそこから8代目となって登場したのがこの911今回は上級グレードの彼ら S をインプレッションする 初代から続く911独特のボディフォルムは現在になっても変わらず伝統を守り続けている水平対向6気筒エンジンは3リッターツインターボリアエンジン後輪駆動911の伝統を継承しながらも最良に突き詰めたモデルと言われている。 そして今シーズンもスーパー GT300 クラスにポルシェ911は参戦するさあ小泉さんこちらの911、はい、最新最良の911と言われてますけれども、はい、これ本当ですかこの最新の911がこの伝統を受け継いだもう最高の911だと思いますよ最新の911果たして走りは最良なのか この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 果たして走りは最良なのかなんだろうな真摯に速いですようん、そう本当総合的に整ってて速いただ速いとかじゃなくて今日ちょっとこの路面がウエットで、はい、まあ、結構スリッピーな路面なんだけど、はい、やっぱしっかりこうサスペンションこのアクティブサスペンションが、はい 路面を掴んでるちょっとバンピーな路面とかでもあの車が暴れずに落ち着いて、まあ、ドライバーが自信を持ってコーナリングできますね電子制御ダンパーシステムは路面状況に合わせて減衰力を調整ブレーキは軽量で高い制動力を持つセラミックコンポジットブレーキが装備されている、まあ、ブレーキのタッチもねやっぱりこう初期の こう制動からこうブレーキをリリースするところとかも、はい、やっぱりそのドライバーがこうコントロールしやすいというか、はいはい、パッドの離れる感じとかもモードをちょっと切り替えます走行モードは5パターンから選べる横溝はパフォーマンスを最大限に引き出すスポーツプラスを選択 スポーツプラスにすると、はい、こうギアも1つ下がって、はい、より高回転でこう走る感じとか、はい、このシフトダウンする時のこのフィーリングがこうよりこうレーシングカーのような感じになっていやこの辺のやっぱ電子制御とかも頭いいっすねちょっとこのモデルはもともとその911が持ってる、こう運転の楽しさとかちょっととんがったところが、 なんかまたこう蘇ってるというかか復活してる感じ中尾の印象はなんか助手席に乗ってた時の印象とまたちょっと違くて、うん、ちょっとあのー、跳ねる感覚あるかなとか思ってたんですよ、はいはいはい、運転したら全く感じないです怖さが本当にないとんがってるところあるんだけど怖くないっていう、うんうん だな街乗りでもいいし、はい、このままサーキットに行っても、はい、乗れちゃうっていうのもまたポルシェのすごいところなんですよ、ねうん、伝統に裏打ちされた走りの安定感これ欲しいわ俺私も欲しいこれでも女性で運転しててもかっこいいじゃんなんかみんなに愛されるスポーツカーだよね 当に幅広くカートのたびにテンションが上がるドライバーに喜びを与えるスポーツカーの王道それがポルシェ911の伝統だめっちゃ楽しかった楽しかった、えー、楽しい本当に楽しかった楽しいな最新のねあのこの911じゃなくても、はい、911ってこれまでのねいろんなモデルがあるんで、 まあそういうのをねトライしてみるのもいいんじゃないですかいや本当もういつかは私ポルシェ買いますおお出まし買います頑張ろう自動運転が驚きの進化を遂げた GT クラスニュースホンダが新型レジェンドを発売運転支援システムホンダセンシングエリートは 自動運転レベル3に世界で初めて対応し車に運転を委ねられる操作が増えました例えば遅い先行車を検知した場合ステアリングを握らなくても自動でウインカー操作車線の変更追い越し車線復帰が行われますまた渋滞時には自動で車間距離を保ち走行 停車再発進が行われますドライバーはステアリングから手を離しテレビを見ることまで可能となりますスーパーカー頂上決戦大変動の予感